jadi sapi ini dikasih makan konsentrat konsentrat itu limbah dari tahu ya pembuatan tahu ada limbahnya dibuat makan ternak sapi nah ini sapinya besar sekali ya sapi jawa jadi si tahu ini adalah pabrik punya Pak Haji juga ya sama seperti tadi ini lihat jeraminya ini dari sawah sendiri juga jadi kotorannya kotoran sapi buat pupuk e, di sawah jadi e, sifatnya cuma muter aja ya kotoran-kotorannya nanti buat pupuk e, di sawah banyak kotorannya nanti buat ini ini gabah hasil panen dari sawah ya dan di sini ada pengering padi dengan menggunakan gas karena kalau dijemur mungkin akan kelamaan prosesnya makanya di sini kita buat pengering padi dengan pemanasnya dengan gas ya pemanasnya dengan gas kita lihat perhatikan dari depannya